ನಮಸ್ಕಾರ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಜೆ ಎಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರನ್ನಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದು ಯಾವ ಥರ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ವಿಡಿಯೋಗಳೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದಂತ ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲು ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ paper boy paper boy app search ಮಾಡಿ ಇದು ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಿಮ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಮೀ ಲೆಟರ್ ಅಂದ್ಕೊಡಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇಕು ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಕನ್ನಡ ಉದಯವಾಣಿ ವಿಜಯವಾಣಿ ವಿಶ್ವವಾಣಿ ಸಂಜೀವವಾಣಿ ಸಂಯುಕ್ತವಾಣಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೋಡ್ಬೋದು ವಿಜಯವಾಣಿ ನೋಡೋಣ ಡೇಟ್ ಕೊಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಟ್ಟಿನ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತಿಂದ ಏನು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಆ್ಯಪ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್